rien. Hein, hein, hein. savoir où j'habite, c'est ce que tu veux, non? J'habite à Rose, dans tes ans, c'est ce que tu veux, non? En cherchant trop de scènes, fais pas poteau, soit tu tombes. Moi, c'est ce que je te raconte, en vrai, si tu crois pas, que c'est bon. J'ai fait mon tête, on les épaules en bas de soleil. Bien sûr que ta sommeil, C'est se me me des débouter te Écoute les flots, c'est très doux comme du miel, comme du miel. Moi avec mes gars, même s'il n'y a pas de pétard, nous on filme, nous on filme. J'habite à House et brûle tes os, c'est ce que tu veux, non En cherchant trop les selles, faire capotos, sur le Qu'est-ce que je te raconte En vrai, si tu crois pas, ce que c'est bon Mercedes, je suis dans Mercedes Comme le missionnaire, comme le missionnaire Je suis dans Mercedes, je suis dans Mercedes Comme le missionnaire, comme le mercenaire Fuck ton âge le coup De qui parti si des parti Hey tout ce qui part à nos deux C'est son de La frappe est dosée Bah ouais elle est dosée Elle vient de BKO Entre Bordeaux et putain caractère Caractère, oui c'est un putain de caractère Mercedes, suis dans le Mercedes Comme les mercenaires, comme les missionnaires Suis dans le Mercedes, suis dans le Mercedes Comme les missionnaires Fuck ton avis bro, fuck ton avis Bilbao sur les PCO. les flots viennent de la Chavane, Hey, il connaît les bails. Qui connaît les bails. N'hésite pas